It is what it is, son. Shoot up my vibes. Showtime, bro. Next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next. تناقش بنادم راه تاباني تاباني بحال لا باليهم انا في الفاني دي اللي عن ردي فيهم الوالدي زيد مع لونتوراج اللي كابر فيه كل زوين وكل باه كل هابي وكل ساب جمع راسك هذا المال كسر كاع الرزق باب كوتو كوتو الهضره الخاويه كاع مالها دابا تبدل مالك باقي برهوش عطاك الله جوج ودينا باش سمع قول لي علاش فمك مكه ما مسدود عيني بنادم غادي يقولوا ليك الا كان ظريف ولا كان مشموت قول الصحابه الا كان ما ضعيف باقي صغير باقي مسلوت جواناتي كيديروا لينا دودو دراري كيلوحوا في الفاني دفوفو قارين بلانات كاع ما كاينين في جوجل حلال حرام بلانهم ديما مسوقر بينا فيكر اساسيه بغيتو نكبروا كي بيديا عطونا نارش كينا فينيا ماشي الف باء وشينيا لا أنا لا اشيك لا ماشي مش شهيد لا الغياب وجيب لا أنا مش غيب شي عاش بقلب وأنا باقي بي بي قاد براسي أنا ومش كي لي حيت ندز ناري كل خي خي لما جيت نصحني إلى مي خي نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت سكن فيرس هاك الهيرس هاك الراب عندي فلوس عندي واينز عندي بار سيري فيا انت يا شيري وباز على كفرة قلبتي وجهك هاكا كوداز العالم ديالك صاحبي كيما قال ناز العالم ديالك كيما قال توني صحاب لي كانوا صافي قلبو توني على هادي ما طافي تليفوني كلشي فايق بحال ميلي فانيلي حتى حنا بغينا يزي جيزو اميري صوفي خوتي صحابي نصوفي الفاميلي حياتي تقدي مالكي غادا وتميلي قولي لا ما في اسيا كنت انت كاع ما طارتش شي باسيا الا مراتي هكا زيدي كاسيا حاضي فين ما مشيتي كلشي عاسيا ارا ليا بيت غادي نصوب ارا ليا فايق غادي نصوم في سنيك نيكا غادي نصوت عطينا لوجيك ماشي غالي فوت في الدنيا هادي خويا كلشي فايق يا ارا الا باغي تولي فايق يا درتو شوها on every day yeah شحال من هذه is a shame yeah اجي فين غادي فين داخل فين سالت فين غادي سالت ديما قيني لي كي ليش نساكت اي لا شيني ساكت ديما قيني لي كي ليش نسافش اي لا شيني سافش هاد العام بانت لي حيصه في تناكت بانت لي تناكت تناكت تناكت تناكت تناكت تناكت تناكت تناكت تناكت تناكت تناكت تناكت تناكت تناكت تناكت Naakt, naakt Yeah, is de soda maakt Yeah, is de soda maakt Naakt Naakt Naakt